السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين اليوم راح نتكلم عن ماكينة القهوة من ديلونجي برمادونا إليت إيكام 650 خلونا نتعرف عليها مع بعض ونشوف إيش مميزاتها وإيش المواصفات التي تتميز فيها عن الموديلات الأخرى طبعا الجهاز بيطحن اي نوع من الحبوب وبيحضر 16 نوع من المشروبات الحاره او البارده بلمسه زر واحده فقط زي ما انتم شايفين هو ايش هي 16 نوع خلونا نشوفها اولا الاسبريسو الحليب الحار الكابتشينو وال hot water هذا المويه الحار عشان الشاهي عندنا الاسبريسو macchiato عندك ال latte macchiato وال double shot اسبريسو وال hot chocolate طبعا يعتبر الجهاز هذا هو الجهاز الوحيد اللي بيعمل ال hot chocolate اوتوماتيك بيكون مزود معاه خلاط خاص بال hot chocolate بيكون مرفق مجانا مع الاله عندنا الكابتشينو plus وال long ايضا ال coffee والتبخير الخارجي لعمل المشروبات الاضافيه الغير موجوده في القائمه او لعمل الرسومات والاحتراف وبيكون كمان عندنا ال flat white عندنا آه، الكابتشينو ميكس والكافي لاتيه والدوبيو هذا مشروب اثقل من ال double اسبريسو يكون كذا 16 نوع قهوه واقدر اتحكم بدرجه حراره كل مشروب with every cup زي ما انتم شايفين نقدر نستخدمها عن طريق شاشه ملونه 4.3 انش او عن طريق التطبيق بال application بيكون له تطبيق نقدر نحمله على الجوال اختار المشروب اللي انت تبغاه هنجرب يعني الحين مع بعض الكابتشينو مثلا طبعا عن طريق ال application نقدر نختار تركيز البن اذا كان خفيف ووسط ثقيل عندنا خمس مستويات نتحكم فيها عندنا كمان كميه القهوه كميه الحليب بالاضافه لكميه الحراره نقدر نتحكم فيها كلها عن طريق ال application ضغطه زر واحده الجهاز يعمل بنظام الاتيك ريمو سيستم رغوه كريميه بتبعد لاخر قطره في الفنجان طبعا زي ما انتم شايفين والان الجهاز طحن حيكبس القهوه حيقوم تحضير الكوبايات. احنا مجموعه مستخدمين داخل البيت آه، تصل الى ستة اشخاص نقدر نبرمج الجهاز هذا على ستة يوزرات كل user بيكون له اسم واعدادات مختلفه تماما عن الشخص الثاني واخيرا المواصفات النهائيه اللي هو المطحنه مزوده ب 13 اعداد لمستوى درجه الطحن عشان اقدر اتحكم بالوش الكريمي حق الاسبريسو عندنا الكيلو الواحد بيعمل لي إلين 150 كاسه يعني تكلفه الكاسه الواحده ما راح تطلع علي more than 75 هلله فقط الجهاز بيغسل نفسه اوتوماتيك اول ما يشتغل واول ما يفصل يعني ما يشيل هم التنظيف علبه الحليب تتنظف وتنحط في الثلاجه عشان استخدمها المره الثانيه طبعا الجهاز فيه له اعدادات انك تحط له وقت يشتغل فيه ووقت يفصل فيه اذا بنحطه في المكتب نقدر نشوف كم كاسه قد سوى معاه الجهاز من اول ما اشتغل لين دحين وصناعه الجهاز 100% ايطالي طبعا ماركه ديلونجي تعتبر الماركه الاولى في مكائن تحضير الاسبريسو عليها ضمان سنتين من الوكيل الحصري في المملكه احمد عبد الواحد ومتوفرة في جميع محلات الأجهزة الكهربائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته